来人了！这位同学，嗯，我刚洗完头，看这飘柔怎么样？嗯，那个抬头纹有点重啊。抬头纹 <laughs> 赢了！我操！我操，成关公了，昨天是吧？巨红。嗯。 <coughs> 你先拿一下，玩会儿啊。嗯。你这么着，你这么拿手机，人家仿佛可以从墨镜的反光里看到你。我操！我们头发太他妈乱了。哎。我我这头发太太乱了。 没洗头呢。什么就他什么什么就他瘦了？我没瘦啊！你们太过分了。没关系，我跟你说，我现在我现在变壮了，你有没有发现？其实我是我可能没有瘦，但我变壮了，发现了。 嘿，胸肌，好。哈 <laughs> 哈他今他竟然嘲笑我，他要死了，他要死了，快了。你过来，来。我，我，我。 <laughs> 嗯嗯嗯。哎呦，我起不来，起不来，了，来，起不来了！我操。 昨晚上，昨晚上睡得还好。就最近一直在听两首歌， <laughs> 一首歌叫《一次就好》，一首歌叫《清风徐来》。清风徐来，我回我回拿东西啊！你不要不要留我一个人，我害怕。好吧，你走吧，拜拜。有他们有他们陪你的。好，拜拜。毕竟我是毕竟我是你的姑。毕竟回来。 嗯，拜拜。我不会给你开门的。哦。他只上去拿个东西。妈！妈！你我骂。嘿，哎，看不到我双下巴了。哎呀，看不到我上啊，看不到我上下巴。 这是太后吗？我不会留下我的回放的。嘿嘿，不，我我我我留下留下留下，我不删啊。 格斯·密多，这个不是《太阳的后裔》。这你们就不懂了吧？只要你们戴个口罩，也就也能感觉就下巴特别紧。其实不是，我是感冒了。昨天飞机上边打了打打了一路喷嚏。 觉得特别丢人。大锤歌挺好听的，啊，大锤那首《东京的雨》挺好听的，嗯，对，没错。嗯，什么什么东京的雨？不是我，然后我还上火，旁边长了个痘儿吧？哎呦，这个美颜效果太好了，把我痘都给磨没了。这遇见东京的雨，么上海的云变成。 中哎，我怕不怕？我拍肚子呢。又来到这个港口。 昨天真的，哎呀，打喷嚏打了一路，好丢人。飞机上面整个都特别安静，哎，关键还有别的艺人， <laughs> 然后就坐我后边，我喷，我咔咔咔的打喷嚏，丢死个人。然后昨天晚上在酒店里也是一直打喷嚏，然后楼道也都听到。 你觉得《两小无猜》好听还是《东京音乐好听？这你让我怎么说？肯定都好听啊，对不对？Hello，蔡小蔡小说他上去拿东西了，他要拿个东西。 行成着斑驳的轻舟，寻找失落的沙洲。热呀，巨。 巨热，关键是潮，特别闷。我火锅头是炸了，我都没洗头。这是在车里，哪只眼睛看这是在车里？天哪！我我在干，我在放空，放空。 感冒一阵一阵的，你们又不是不知道。有湖南的吗？这真不是我露，露脚踝的问题。 反正我一年基本上只感冒两次，一次感冒三个月，一次感冒九个月。不是，哎呦，发红包关键我也抢不着。关键我穿背带裤的话，是要捂捂痱子是吗？ 又来到这个港。什么叫在机场轰炸？我一直都轰炸了，好吗？肇事站不稳，懂吗？ 关键如果就是如果直播的话，直播放毒的话有点放不出来。对你们昨天是不是说我牛仔裤那个破洞是什么叮当猫的百宝袋来着？什么都可以放。是什么登机牌啊，然后手机啊，还可以插兜。 这还可以自己摸自己毛裤，叮当猫为么没？啊？ 哦，我。对，我我，忘记我应该关注了一个女的，巨帅。 可纯洁了，好吗？ <clears throat> 毕竟我还是个孩子。 我没翘腿啊，凭什么说我是小短腿？凭什么？ 嗯，看来我又没手机好，右边也是那双。要正常的话呢，我把手机塞到那个洞里了。 什么就污了？我说是牛仔裤的洞。 <clears throat> 嗯。狐狸，狐 的心唱着斑驳的青春寻找时的伤没有呢没时间看我等会 <coughs> 等我回去以后再看那个我是歌手的回放 我不是一直都一脸懵逼吗？对，对对，人家你要不要给那个拆点打个电话？什么叫我饿了。 吃个饭，吃么早。 哎，他们说那个潮汕牛肉火锅特别好吃。潮汕是啊，有什么？我不知道，还有什么好吃？我我问呢，还有什么好吃？潮汕粥啊，算了。那中午还不能吃吗？中午难道都不让吃吗？ 我觉得，人家我觉得，人家我觉得深圳的海底捞特好吃。并不要， <clears throat> 我觉得深圳麦当劳也特好吃。 <laughs> 然后最后决定一起吃一碗老坛酸菜，是吧？ 并不是。但是上次去广州真的，就吃过两顿饱饭，一个老干妈拌白米饭，一个是海底捞。并不是，因为没有辣根本吃不下去，好吗？ 你看我头发现在掉色掉了，上面发梢基本上都已经成这个样子。唉，辣条拌面。 就是染头发这种东西吧，有瘾，就跟纹身似的。虽然说我没有纹身啊，下一发色，哎，这不是终极发色，我我这是养养头发，养完以后就恢复到一开始的时候那种栗色，染回栗色，然后就先不染了。 最起码半年都不想再折腾自己头发了。别闹啊！别闹啊别版出新专辑，我能不知道吗？ 好吧，我不知道。不过他们如果要出新专辑的话，我应该会先知道。哎，我就，我就真的，我我就特别害怕。 看权志龙，你知道吗？就是没见权志龙之前呢，我会觉得爱豆们就在心里就跟神一样。结果呢，就怕如果说见到以后没有自己想象那么好，就害怕，没有那么多期待了。真的，我特害怕。但是又想见又不想见，有好几次机会都都可以去看的，但最后要么就有事儿，要么就 <tsk> 我害怕。 对，我怕，我怕见了他以后，我总共的这个位置不保。Fall in love with 哎，对，你们还记得我之前？ 录那个小咖秀，录那个邓超来了吗？ <laughs> 我要看成龙，我就啊，龙哥来了。 么同志，十一点才来，十一点下楼。哎，对，也没准儿，我我我想过无数次第一次见龙哥的反应，有想过，估计，但是最后应该是一脸懵逼，应该是。 有可能特别激动，但是这种情况应该很少，估计懵逼应该是最多的。这也不来，今天啊，哎，这傻笑，嘿嘿嘿。 所以我估计， <tsk> 看见真会疯掉。哎，说说淡定，但是其实如果键盘的话，可能就淡定不起来，就会就上天了就。 <coughs> <laughs> 我和太阳肩并肩。我不想跟太阳见面，我想上天。我的心乘着斑驳的。 最近可能上了年纪，就记性不太好。我前两天去吃饭的时候，然后看到了一个朋友，结果他我一进门的时候他就啊陈秋实，我我然后我就以为，懂 <tsk> 吗？就就以为是粉丝什么的，我就赶紧瞪着我朋友就跑。然后过了一会儿，我微信响了，我一看，然后朋友给我发微信，你跑什么呀？ 我说，我说什什么跑啊？ <laughs> 然后，他说：“你看我跑什么呀？”我说：“你在哪儿？”他说：“我我我在哪哪吃饭啊？”我说：“我那是你啊？”他说：“啊是啊。”我天哪，没认出来。现在上了年纪，连自己朋友都不认。识。 不是因为，因为他那副架势，你知道吗？就拍桌子，就站起来，就指着我，就说：“陈秋实。”我以为他要给我弄死了，你知道吗？吓死我了！就感觉下一秒就过来掐我脖子。 实并不是，其实因为那天，也是，好像没洗头吧，还还是，还还还是什么呢？反正就是，啊，反正就不好看，反正，今天也没洗头，不过没关系，你像我这种，对吧？大家都是自己人。 十点，十点，十点吧。你像，你像蔡照这种同学，是不是向来都不守时的？我哎，其实我不是很饿。我这么一说。 心辰着，嗯嗯嗯但昨天真的，昨天其实我我们也想走，我跟蔡友也想走正常通道，但是因为工作人员说不行，然后就没有走正常通道，所以抱歉你们有的朋友们等了这么长时间。 其实还挺心疼的，因为我看有的人从七八点钟开始等，说没事那因为你没有等好，我真的觉得有点心疼他们。 在等原图，我觉得有的有有那么几张还是可以出图的。出完图以后，对吧？然后自己加加滤镜，加加文字也挺好。我在等高清大图，不是预览。我修啥？我我修图一直都拿手机修，我也就换换滤镜啥的。 修图软件，哎呦，我气死我了！就为了修图，你知道吗？它里面有滤镜，然后有滤镜特别好看，我想， <laughs> 我想买滤镜，然后买滤镜， <laughs> 买了好多钱，结果然后，然后我，我经济。